ơi là trời ơi ما يكون مسدات ودعاوي يلا كلكم على البيتات يلا Watch out! Watch out! يلا وين طيب، فوزي حاضر يا خلاص بوق قدامي وصار ما يشوف له المركز كذا شيلونا خيو يلا جي جينا جينا اخوي جينا حليم يلا استنوتو هيك خالد خلاص الحفله وبعدين اذا حدا تكرم يتكرم شاوربو Watch out! Watch out! طب وين إيه، دخل على البيت هيك هو معي اخضر تاخذ تاع تاع معي 60 طبعا Thank you. يستر اختك في السلاح يستر والله ما في تبع لوسي اوت out! وينه بشباك فنشني <laughs> Marked a location. Marked a location. Yeah. Different. Watch out! Watch out! If you really, really, yeah. Oh. Watch out! Watch out! غير غير محل صار هنيك. Marked a location. Marked a location. Watch out! Watch out! Okay. Watch out. Several. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Hey, hold, hold, hold, hold, hold, hold. Watch out. Watch out! Watch out! Oh, left. Şimdi bir شي 25 25 تدفع 25 تطلع 25 من الطاقة خلاص والله 25 25 اي نعم دي بقى طلع ايه ترى كان كله قريب لو اتعرفت عليه 30 طلقه الله ينتقم منكم الله لا يوفقكم ان شاء الله اللي اخذتوه منه <laughs> لا وانا عم بضرب عم بضرب عليه اعصابي ضرب عليه قبلي ايه بقى الخير غير السيارة غير السيارة ولا انت ولا شغله ولا شغله الله ما هو ما نزلتوا يوم يا عبد الله تعمل قنابل الله يا باشا اقعد الله اخويا بعدين يرجع خدوا حريص ما يا برازيل يا جحش جح رح ما فيها اي فرصة مغناطيسي دخنت دخنت بس قولوا لا تكون الذنوب بعيد وطلع ما على دنيا يا زلمه مثل عودة إيه؟ طلع فوت والله صفقات وصف خلاص طب شيء مع ده بس انت بتذاكرنا حمادية إيه، معي ومعي ومعي ومعي فاهم يعني فترة وقت صعب اللي هي نزل دولابة اطلعوا طاقة كده مانيا انا ماشي قدامك وعم بقول ان شاء الله يطلع لي شي بوت هيك او لو كذا طلع لي اثنين Watch out! تعالوا شيلوني ارحم الناس دوب نزلت في سيارة اجا موتور كمان صافي صافي لك رجوت هنا واتش اوت انا اعمل ايه قوم هنا عندي اخوان انت بعيد عني والله زلمه يعني وين وين بعيد عنه رقد رقد لانه يلا بس ضغط لو لعبه Thank you. Não é, não. Watch out! Watch out! Good. بس ارجع هي امبارح انا انت طبيت علي الحلال يلا يلا يلا يلا عاود رايك تاخد السيارة وتمشي صح؟ الكفرات يا زلمه أيوة الهيئة close. us. Let go. I know, uh, What a fuck Watch out!